dafana calayka dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badisood halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu idhi yaa rasuul allah anigu waxaan lazimaa tahaaradda ayaan lazimaa meesha weysadu ay gaga jabtana waan ku weyse qaataa deedna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaa buu nebigu ugu jawaabuu ku yidhi haadihi hiya alatii balaqadka ta aad maqaamka ku gaadhay waa weyse qabka aad laazimtay iyo markaad weyse qaadataan labada ragcadood aad tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taa rasuulku yidhi walaalayaal qofka bini'aadanka waxaa darajadaada kor kuu qaadaaya ee qiimo kuu yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxaa qofka bini'aadanka kor u qaadaaya waa iimaankii camalka saalixa ah man kaana yuriidu العزة falilaahi alcizatu jamiica qofuu siiyey wuu sii kaa yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii duburi kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid aniga waxaad igu kaalmaysaa waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacadaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teedoo wanaagsan cibaadada wanaaggayga maadda nebigu ma siinayo ninka jecel yahay adduunye ma siinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nebi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa khasaa'inta ilaahay furaheegan lagu furanayu nebigu siinayaa walaa adri habeenkaa macaad buna jabalkayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu wasammanii buuhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay baa kule ubaya bnu kacab waa ugu akhrista fiicna qur'aanka ilaah ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubay ubay ibna kacbow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akhriyo adiga dushaada suurat lbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu ihi wasamaani ma rabbigayba anigay magacaabay markaasuu idhi haa subxaana allah farxadduu ku sexda habeenkaa saxaabigaasi bal ka warrama tasawaruu takhayaluu bal ka fikira ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxamed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubaya bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay baa i magacaabay aa fa bakaa ubay farxad buu la ooyey farxad yabkuun min shiddati alfarax maxaa dadkaa ilaahay ku jeclaaday hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwadooda may raacin shareecadday raaceen baadilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada innaku maanta aan haysanno een innakuna maanta aan ku abtirsanayno unbay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaaddu waa salaaddii qur-aanku waa qur-aankii xadiidku waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajidu waa masaajidii xaggee u jeesanaya baan u jeesanaynaa suuraddii faatixadii akhrinayay baan akhriyaynaa laakiin qulubtaas beddesha maanta maxaa isbedelay qulubtaa isbedeshay hada ubaya bnu kacab wa hada macaadi bnu jabal wa hada bilaal alxabashi radia allaahu canh wa hadihi khadiija radia allaahu canha uma almuuminiin jibriil calayhi asalaam samada ka soo ma ku imanayaa wax kale uma socdo wax kale ma sido salaan iyo bishaaruu sidaa ayuu u sidaa khadiiju u sidaa radia allaahu canha umma almuminiin yaa muxamed khadiija radia allaahu canha umma almuminiin waxaad u sheegtaa allaha salaamkaa salaan uga sidaa waxaana loo bishaareeyey u bishaaree qasri jannada ku yaallay geli doontaa qasri oo markay gashana wax sawaxana iyo laqwiya iyo qaylo haba yaraatee aysan maqli doonin baa loo bishaareeye u bishaaray buu ka yidhi khadiija umma almu'miniin radia allaahu canha walaalayaal basharkan bini aadankan ilaahay nagu qiimayn maayo qabiil ilaahay nagu qiimayn maayo lacag ilaahay maaddo nagu qiimayn maayo ilaahay waxau nagu qiimaynayaa waa ina akramakum cinda allaahi atqaakum meeshaad doonta joog dabaqaddaa doonta ku jir waxa ilaahay kugula xisaabtamayaa waa iimaaniya laka baq weeyaan ballankiisa ilaahay kama bixin mana baajin innakaas bedile ilaahayna isma bedelin jalla wacalaa fanatabica alhudaa hanuunka haddaan raacno oon hawadeenna ka soo hadhno ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu dadka raalliga uga noqday ayaa ilaahay inankana raalliga nooga noqon markuu muslim iga dhigay oo muslim adigana kaa dhigay waa khayr baa ilaahay kula doonay nicmadaan wadan hoosaan u eegno nimba daa'iman qaala yuusitaa nin tuuga ayaa arkay wuxuu rabaa daymanka dahabkii qaaliga inuu ka dhacu ka xado waxa uu ku yidhi halkaad u socotaa wuxuu yidhi tuuladaa baan u socdaa aniguba tuuladaa baan u socdee waxaan israacnayna mari buu ka yidhi waa tuug tuuladaa isagu uma socdee jawharaddan iyo dhaymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhacu ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa daacad ou iska seexdaa laakiin tuugga habeenkii ma seexanaya u shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baadhaa uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxaya oo eegaya xeraysanaya wuu yaabaa war waa kan habeenkii o dhan waa raadiyaaye habeenkii xaguu dhigaas maalintiina u haystaaye haddana habeenkii kalea soo galay sidiiyo si lamida ah uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkaoo haysta magaaladay u socdeen markay u dhowaataybu runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu tuuladaa baan u socday waxaanan kuu soo raacay jawharadda qaaliga inaan kaa dhacon kaa xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan kaa waayaa habeenkii halkeedgeysaa buu ka yidhi wuxuu idhi markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayoo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguna ka raadinaya isagu ya jawharadda qaaliga isagay jeebaddiisay ugu jirtaa habeenkii laakiin meel uu ka raadinayaa mithaalkaa maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira innaka haysannaa waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimadoon sideeda u qaadanno waa qur-aankaa kariimkoon barannoon ku camal falloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxauu qur-aanku naga xarimayna aan xaaraan u aragno nebigeennii moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kaleaan ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku ladhin amniga kuwaasa helayaabaa ilaahay yidhi amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhabaa ilaahay ku xidhay hadday dadku iimaan dhaba la yimaadaan oo iimaankoogaa shirki ayna ku ladhin ilaahay ballan wuxuu qaaday iima amnina inay helayaan hanuunkana inayaku kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan طayiba ilaahay baa iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqde baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsanee ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa ah waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaayo oo camal saalix bay ka mid tahee noloshii wanaagsaneeda ilaahay ballanqaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihin yihiin iimaanka ilaahay qur uu ku sheegayo iyo camalka saalixda waa taa weeyaan waayo dadkaasaa u ahaa iimaankii amalka saalixa maal baa ilaahay u soo qaadanayaa maal maal maal wlmu'minuuna kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay u markhaati kacay inay muuminiin dhaba ay ahaayeen oo ilaahay ay rumeeyeen oo ergada ay rumeeyeen oo kutubta ay rumeeyeen oo aakhirada ay rumeeyeen oo rususha ay rumeeyeen maadaama iimaankoogu ilaahay uu kaamil ka dhigay kuwa loo jeedo waa kuwaas adiga maaha iimaanka ummadda la doonay in la gaadhsiiyana waa iimaankii saxaabada ugu nin muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi quraanka waxaan ku haynaa wa kaana xaqan alayna nasru lmu'miniin waxa ilaahay leeyahay waxaa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniintee maanta adduunyada mu'miniintu waa kuwan dhibaataysanaa ow gargaarka ilaahay wuxuu yidhi ilaahay mu'miniin buu yidhiye gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaada inuu noo gargaaraayo laakiin mu'miniintu qur-aanku sheegaya ma nahay maanta innagu kalimatuliimaan qur-aanka way ku taallaa laakiin mu'miniintii aawaya kalimatu taqwa qur-aanka way ku taallaa laakiin muttaqiintii aawaya kelimatulmuxsin qur'aanka way ku taallaa laakiin muxsiniintii aawaya kelimatu sabri qur'aanka way ku taalaa laakiin saabiriintii aawaya kelimatulqaanitiin qur'aanka way ku taallaa laakiin qaanitiintii aawaya kelimatulcilmi qur'aanka way ku taallaa laakiin culammadii rabbaaniyiintii aawaya kelimatu dikri qur'aanka way ku taallaa laakiin daakiriintii aawaya sifaadkan qur'aanku uu sheegayaa la rabaa inay qur'aanka ku taalla maahine waxaa la rabaa waxaan qur'aanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qoran tahay in la helaa loo baahan yahay khilaafadii cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa nin yahuudiya ah masjiidka soo galoo yidhi aawee qur-aankiinii buu ku yidhi muslimiintii waxay u tilmaameen abu darda waa kan qur'aanka aanka yagii sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa suuqa magaalada madiine soo galay iyadoo salaaddii ay dhowaatay oo dadkii macdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoogii oo dhulka sidaa u yaalla ay ka dhaqaaqeen ay miskiidka u aguugeen aguugay aguugayaana xagga dambe siigadii boolku ka kacayo markaasuu cumar binu khadaab wuxuu akhriyay aayaddan quraanka aanka ninkii doonaya inuu arko aayaddaas ninkii doonaya inuu arko aayaddaas rijaalun la tulhiihim tijaaratun wala baycun can dikri illaah wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar ninkii doonaya aayaddaayoo shaqaynaysa inuu arkow asxaabu moxamed waa kuwaas eega buu yidhi maanta innaga suuqyadeenna walaalayaal marka aliga marka la eedaamo suuqu muusdhima war muusdhima may in caddaan faransiisa ayaa diinta islaamka soo galay iskiidka la keenay islaamnimadii baa loo laqinay muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimada soomaaliyada gabadhii buu aabbaheedu u yimid u yihi gabadha waan jeclaaday ii dhisay way jeceshahe odaygii baa ku yidhi dee maad islaamtay adigu ha anu muslim baan ahay buu yidhi dhowr sanaba islaam baan ahay dee hal maalinna miskiidka kaama arkine wuxuu yidhi dee marka la addimo muslimiinta masaajidda inta soo galaysa iyo inta hadhaysa yemaa badan buu ka yidhi adeer ar badan yaa inta hadhaysaa badan wuxuuhi inta masaajidda galaysee ku xeroonaysa xilliga la aadima anigu kuma biirine kuwa banaanka joogaan ku biray buuhi kuwaan ku biray marka aadaanku dhacaye la tukanaayo kuwa dibadda joogaan ku jiraayo kuwa soo galaya kuma jira buuhi kumana biirin kuwaas maxaad ku jawaabi waa nin soo islaamay baa hadalkaa leh waa jawaab meesha taalla islaamnimadan ilaahay jalla wacalaa waxa uu soo dejiyey ma qur-aanka ku qornaata maaha maaha inay diintu memori ay ku taalla maaha maaha qur-aanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dejin qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa boqol kiiba boqol muslimiintu salaadda inay ilaalinayaan soonkii baa laynagu farad yeelay waa inay noqdaan muslimiintu boqol kiiba boqol kuwa soomaaya qadulbasarka laynagu waajibiyey waa ina muslimiintu boqolkii boqol indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yidhi waa inay muslimiintu boqolkii boqol xaaraanta ka dheeraadaan waa inay dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu kashkoogiya laabtooda ka muuqato ninkii doonaya buu yidhi cumar binukhadaab inuu arko aayadda qur oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah ha waa kuwa asxaabta nebi maxamed eh. hal qof ku hadhi maayo ila almasjid xaggee ilaa bayt illaahi caza wajal allahu akbar hadday maqlaan waxay hayaan oo dhan dhulkii sidaa u dhigayeen qofka doonaya liibaaniya guul guul ilaahay agtiisay taallaa jalla wacalaa guul ilaahay baa haya ciz iyo sharaf ilaahay baa haya yascadu ilayhi yascadu alkalimu ayib walcamalu saalixu yarfacuhu bilaal alxabashi radia allaahu canhu addoon mamluuka buu ahaa oo magaalada maka lagu dhex addoonsado la cadaabo laakiin markuu acmaal iyo iimaan la yimiday waa ka nebi maxamed uu leeyahay yaa bilaal xalayta wala shanqadhaada kabahaaga shanqadhoodii jannada hortaydaan ka maqlee halkaa maxaad ku gaadhay ii sheeg buu rasuulku ku yidhi wallaahi habeenkaa bilaal sidee madaxweynaa ku ammaanay manajarkiibaa ku ammaanayey aabbahaabaa ku ammaanay oo ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayey ilmaha marka la yidhahdo wuu farxayaa ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee kambaniga lahaa ayaa shaqa fiicnidaada hadalhaya markii la yidhaahdana farxad buu markaa qofkaasi rayrayn baa laga dareemayaa haddii la yidhahdo wasiirkii ministerka ku ammaanayeyna ka sii daran ba maxaad u malaynaysaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa bilaal ku leh yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada hortayda ka maqlay bilaahi calaykum habeenkaa bilaal sideebu ku sexday kula tahay farxad daraaddeed siduu ku sexday mucaad habeenkii nebi maxamed maalintuu nebi maxamed mucaad binu jabal gacanta uu qabtuu ku lahaa wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jeclahay walaalayaal waa rasuulka ilaahay hadalkaa waxaa leh waa rasuulka ilahi sal alla alay wasalam ma aha shaksi caadiya hadalka qofka leh inan yar oo labaatan jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantay tuu qabtay uu leeyahay wallaahi inii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay oo maxaa lagu jeclaaday raggaas u ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaatay ma madaxweynaa jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysa ma munaafiq baa jeclaadaad moodi waa muxamed calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa ugu sharaf badnaa ugu karaamada badnaa ayaa ku leh yaa mucaad wallaahi inii la uxibuka haddaad haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahuw meheraddayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaada ah iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanulqaal maaha waxaad ku leedahay waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan ubadkayga igala qiimo badan waxalii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaadda ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas-uuliyad hadduu hayana uu dayacay tuu dooni haddii loo dhiibo uu dayacay waayo cumar bnu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisii buu odhan jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayey qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma muumin ba mise waa munaafiq mise waa kaafir ama waxyigii uu go'ay buu yidhi annaga waxaan eegaynaa daahirkiinaan eegaynaa buui cumar bnu khaaab ninkaan khayrka aragnana waan aaminaynaa oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki waynana aamini mayna buui cumar bnu khaaab nin ayaa u yimid oo yidhi yaa amiira almu'miniin waatan dawladdii islaamku ballaadhatee aniga maad iga dhigtidaa maaragtaane waali maad iga dhigtidaa maaragtaane nin mas'uula oo magaalo maad iiga dhigtidaa xaakim markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa waa runta berri toole ii buu yidhi noodkaan diyaarinaya magaalaan kuu dhiibaya oon amiir kaaga dhigayaae nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli cumar binu khadaab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin oo ciyaalkay yarna maad dhunkanaysaa markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkaygii maaha maxaan u dhunkan waaye wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhiyo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaadu ka jeexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weyde sead ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orodoo naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala alahl kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weydood u damqani weydood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday oo tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee si aad ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda ah. diin dhinac walba kaa dhisanba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taalla caalamka nuqsaan adduunya ma taalla adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeena hargeysa muu biraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan maqnaadeen soo noqdo meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashkooge laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeennii sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumarba adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaadhana culammadaan ku riixaynaa bas war ayaan ku riixnaa culummada anu caalim ma yihiin salaada caalimka lagama rabo salaadda faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkana waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceenna diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallahi umay kala hadhin ajiib abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu ahaa sulaym radia allaahu canhaa anas binu maalik hooyadii oo mu'minada oo muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu uu haasaa u inaan ku guursadaan rabaa ka warran waxay ku tihi maad islaamtay markaasuu ihi may laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaabay ku tidhi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tidhi maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa la diin baan haystaa xishoo bay ku tidhi diin ma haysatid diin annakaa haysanna diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam adaa huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi hadal macnihiisu ahaa ee abaa talxa soo noqo bay ku tidhi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid in haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maaya islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiima lahaa balii sheega ninkaa inuu islaamuu naar badbaado ajiib u islaamay wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysad waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeegiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alay salam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yani hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tiri maaragtaan waa kaas ninka maadaamuu ballankii buuxiyey ana ballankayga waan buuxiye waa ninkaygii bay tidhi abu talxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yaarayd yaarayta haweenkeennu mee gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay ridihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu talxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa ummu sulaym ilmahayga yaraa baliga iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasilooni badan yahee isqabuuji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid ee eh, isqabuuji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay badhida u fadhiisisay yaa abaatalxa ay dhegayso su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi marka abeed haddaba ilmaheennii yaraa inna kumaan lahayn ilaahay baa inuu dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waa sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana ka xiga su'aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha ma soo marin mana soo mari doonaana ogaada ilmaheegii oo saqi oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallo mare ku duuduuban ayay sariirtan ama faraashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu talxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwelin waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisu ugu horreeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isagunbaa inuu dhiibtay war maxbaan maalintaad hooyada ka soo baxday in hooyadii ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruuraa faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura hooyadaa waxay ku dhashay adigoo ooyaaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin oy leeyihiin wiil baa dhashay wiil baa dhashay maxaan u bixinnaa ay leeyihiin ilaahay amarkiisa intaad adduunyada ku nooshahay ilaali oo diinta ilaali oo salaada ilaali oo amarka ilaahay ilaali si maalintaad dhimanaysid aad adduunyada uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ka baroortaan tarbiyaddaabaa saxaabada la baray waxa ilaahay uu qaatanaya isagoonbaa iska leh waxaan haysanana ilaahay jalla wacala isaga unbaa inoo dhiibtay ilmahi waa kaa maydka waa kaa sakacsoo aas bay ka tidhi deedna markaasuu abuualxa radia allaahu canhu wuxuu sameeyey marka waxa u tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkiiba uu sheegay markaabuu nebigu ku yidhi acarastumuu leylata yaa abaa alxa yaa abaa alxa xalay toole maad caroostayoo caroos maad ahaydo xaajiyad islaantaada xalay ma barakaysay markaasuu yidhi yaa rasuulallah markaan casheeyey iyadiina aan barakeeye kadib ayay arrinta ii sheegtay buu ka yidhi markaa buu nebigu ku yidhi baaraka allaahu fii leylatimaa is araggiinni xalaytool allah inii barakeeyo buu ka yidhi is araggii xalaytool allah inii barakeeyo habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay caloosheediiba habeenkiiba riximka ilmaha u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nebi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniinka nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo sagaal wiiloo culamaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhali ar muxuu dhala sheega eh. awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyon buu dhalay qabiili qabiili buu dhali qabqabla qabqabluu dhali siyaasi siyaasi buu dhali laakiin ninka diinigu diini buu dhali ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhali ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxa uu daliila habeenkuu raximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka fii laylatikumaa is araggiinni allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniinka nebigaa u sameeyey magaciisana nebigaa u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi sagaal wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allaahu akbar haadihi ummu sulaym radia allaahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diintaa qiima la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday biday inuu abuutalxa diinta islaamka soo galo inaguna maanta muslim walaalkeena oo qaraabadeenna oo talkeena ayaa agteenna bilaa salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa goor goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto markaa unbay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegey nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey badh reerkii oo dhan baa qabuuraha iman maxay ku qabanayaan waa kaas war intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in lasoo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwada lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan ma quustaan de diintu dadaalkaabay nooga baahan tahe kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonnaa insha allah dhahda war si fiican insha allah dhahda diinta dadaalkayga han guddoonno oo marka lagaa idhahda wakhtigaaga qaybi oo ilaahay darti u bax marka lagaa idhaahdo xagga dambe ha eegin xagga dambe ma taqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe waa xagga dambe faammaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi maxaa ku xiga fa sawfa yadcuu hubuura wayasla maxaa ku xiga innahu kaana fii ahlihi masruura xagga dambe ha eegin reerkana dayac laguma leh ha dayicin reerkaaga gaajo ha kaga tegin bilaa masaariif ha kaga tegin sidii ninkii nebiga u yimid dee yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saaro reerkaaga masaariiftooda uga teg ilaahay dartiina u baxa wakhtigaaga yar qaybi is yar qorshee insha allah dhahada balkeenna allah ha shaafiyo mawtaadkeenna allah ha u naxariisto amniga iimaanka allah inuu ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allah ha siiyo daacadda allah inuu macaaneeyo allaahuma inna nasaluka alcafwa waalcaafiya waalmucaafaata adaa'imata fi ddiini waaddunya waalaakhira يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز yaa baasida alyadayni biاraxma yaa saaxiba kuli najwa wayaa muntaha kuli shakwa yaa sanada man laa sanada lah wayaa cimaada man laa cimaada lah yaa munjiya algarqa yaa munqida alhalka yaa amaana alkhaa'ifiin wayaa jaara almustajiiriin ilaahii sayidii wa mawlaaya haadaa xaaluna laa yakfaa calayk wahaadaa ducfunaa daahirun bayna yadayk amartanaa fatarakna nahaytanaa faاrtakabna walaa yasicunaa ilaa cafu yaa akrama alakramiin akrimnaa binuuri aliimaan allaahumma ruddanaa ilayka raddan jamiila allif bayna quluubina islix daata baynina wahdinaa subula asalaam akhrijnaa min aldulumaati ila annuur janibna alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan yaa muqaliba alquluubi habbit quluubana calaa diinik subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin